paşalı pili. Ya siz şəhərinə o qədər Azərbaycan yeməyi var. Niyə pili? Biz 6 nəfərlik bir evdə 4 türk ilə yaşayırıq. İndi elə Azərbaycan yeməkləri eləmişik. İndi bir də deyək ki, bir türk mətbəxindən. Elə deyilmi müdür? Tamam. Yəni dedik ki, bir pide yapaq. Görək yapa bilirikmi? Yəni ilk dəfə olacaq. Xəmir açacağıq. Görək nə edə bilirik. Bu konsept də kanalda ilk dəfə deyil. Belə orlansa, yaxşı reaksiyalar alsaq, bəyənlər, şərhlər, viewlar əldə etsək, bəlkə başqa yeməklər eləyərik. İlk öncə nə etməliyik? İlk öncə işə başlamamışdan qabaq maya dediyimiz, bu droj dediyimiz məhlulu, maddəni məhv etməliyik. Mən bunu tökürəm. Daha sonra ilıq su tökmüşəm, şəkər tökəcəm. İndi deyə bilərsiniz bu şəkər özü nəyə lazımdır? Yəni, təsəvvür yəni bu nə işə yarayacaq? Bu sən nə işə yarayacaq bu şəkər? Bilmirəm nə işə yarayacaq. Bu şəkər ona görədir ki, necə heç etməli. Sadəcə bunu gizlətin vicdanım bilir. Şəkər tozu bu mayanın e, qabarmasını daha da sürətləndirir. Maya, maya, maya. Mən maya deyirəm. Maya o qədimdə yaşayan heyvan. Maya. Doğru. <laughs> İndi ilıq suyunu sökəcəyik. İlıq suyunu sökürük və indi bunu bir şey deyil. Ne gider ama Neyse tadı karıştırdım. Bunu böyle karıştırıyorum, karıştırıyorum, karıştırıyorum, karıştırıyorum, karıştırıyorum. Sonra bunu biz biraz şöyle teli eliye hemen bunu koyacağım. Bu 5 dakika falan özüne Masada tutsun. kızmaz sürdü zaten yer var. Onu böyle teli eliye. Bu şimdi biz e, ilk defa bunu giydik. Hepsine olmuyorlar Yani bu videoya bakmamız. Şöyle. Mensiz oldu ama biz inanmıyoruz bir şey kısacak. Bunu burada 5 dakika gözü de gözü özünü tutsun. Sonra üzerine yakmanı öyle Evet. Bunu yine kuşbaşı şeklinde doğruyor. Kuşbaşı dediğimiz yani bütün sene kuşbaşı dedi. Yani bizde de fırda fırda doğuyor Yani bizde... Oh my god! yaz yaz Wow! Baş üstü. Aslında e bunu pişir de olar Ama biz doğrama yani videolarda böyle gördük ki, böyle yerlər. Amma mən düşünürəm ki, belki de pişir de həll edilmək Herhangi birinci olarak 400 millilikten başlıyoruz. Ee, birinci yoklayacağım. Ve az olsa artırabilir. Yansımımız var. Evet. Birinciye bundan çırpadın. Daha sonrasında... Dalga götürseniz oradan dalga götür. Aziz dostlar. İlgar burada. Manege şükran. <laughs> Ağına. Sahasına Emras'ı. Bu əslində xəmir oldu məncə ağım ağrıdı getdi ya. Ağrıda vurmaq lazım idi. Siz biz vurmadıq. Yumurta qaldı burada. Aparıb qoyduq yerinə. Sarısını sarıyırıq. Amma mən bir dəqiqə deyim, mənim ürəyimdə var idi. O, onun ağrının sarısını ayırmaq lazımdır. Ona görə xəmir alınar, alınmaz. Ona görə içindən vuracam. Nə qədər alındı amma, belə içini açıram. Yəni indi baxan professionallar deyəcək ki, ay, bunu da biləcəm fərqən, amma indi neçi var? Neçi var, hə? Neçi var? İndi mən bunu, baxın, bunu, yenə də bunu deyirəm ki, bunu hər gün bacarmaz. mən bunu, ağanın sarısına necə ayırır? Yalnız həyatımda böyle bir yumurta kırma görmüyorum. Buna baxın, bana. Ha, burada mesela yumurtalardan nifrət edirəm, hamısının içində bir, abi deyirəm bir nəsə var. Mən mənzərləm etdiyim şey. Sərəsini də saxlayıram. Sərisini atacam bunun içinə. Sərisini vuracam nəyə? Bilirsiniz. Sərisini şeyə vuracam. Bu ən axırda şey olacak. Fırına qoyacam, şeyə, sobaya qoyanda, sobaya qoyanda. Bunu biraz da vurarım Sobaya koyacağım. üstünə vuracam ki, daha maraqlı olsun. I love, I love, I love, I love you like la la la la అల్లి పడేయాలి అది కూడా బిబర్లర్ doğramak. Eti kovurduk. doğurduk. Evet, kavrulup çektik. Geldik sıkıp biberleri doğramak. Biberleri doğrayalım. Bunun için Jandarma bir kadar her şey diyecek. Yaşlı biberi bize versin. Evvela biberi, Tamam temizleyeyim sen bunu. Doğrayabilir. biberi ortadan keselim. Bunu bile yoğurtulur. Tamam Daha sonra Daha sonra biberi, bu tumu hissəsini, biberə xahiş edirəm kameraman. İnanmıram ki, onu tumlu tumlu yiyən olacam. Xahiş edirəm kameraman, biberə seçin. Tumlu hissəsini kəsib, dərdir. I love you like la la la la la Nəsir, Xəmirli, Köpük, yəni burada hazırda birazdan bu real havasını göstərəcəm. Bəlkə burada 8 nəfərlik bilə çıxır, bilmirəm. E, indi içini, içini hazırlamağa çalışacağıq. Bu ət zaten olsun. Züngülvari şəkildə qovurmuşdu. Yəni, e, içməmə əzəcələrimi istifadə edeyim. Burada ədviyyatlarımız istiot var. Yəni, bu istiyotu üçdə görmüyorsunuz. Zövq verir. Döz istiyor zövq verir. Məşhur söz. Özür söz verir. Ürəyində qalır. Ürəyində qalır. suyumuzu tökdük. Su da qarışıq əməliyyatımızı çəkirik falan. Şef su da verməsi üçün bunu belə bir qarışdırırıq. Bu Evet. Nezalı müdür? Ama nezalı. Bak kabarmış. Şimdi bunu elimize alıyoruz. Sonra böyle yapıyoruz. Çok muhteşem anlıyor bende. Evet. Bunu biraz daha bu. Şey getireyim ve bunu 8 istiyorum. yayın olsun diye. Geleceğe bir şey olmuyor. Bəli, bəli. Məncə çox gözəl olmalı. İnşallah ümidimiz o yönləndir. Anasını da qəşəng alındı, pis alındı belə də çox. Mən Amma də istəyir çatmasın orada. satacaq kifayət qədər. Kifayət kimdir? Mən. Neyse. Burada benden ikinci Bu siz birinci ikinci Hard. Tell them I be big in the game like she went and got them breast implants I said I'm moving too fast, didn't even get a glance I'm ready to eat up track like I'm seated in a restaurant If you had swag like mine, you know it's best to flaunt Çok muhteşem pizza değil. Pide. Pide. hazırlanışı bitdi. Bu birinciydi. İndi digərlərini göstərməyəcəyik. Bunun hazırlanışından sonra bitməyə 200 dəqiqə qalmış pendirləri üzərinə qoyacağıq. Hal-hazırda məncə oxşur nəyəsə. Pendirlər, bu doğranmış olan pendirlər üzərinə qoyacağıq. Hal-hazırda isə indi getməyə qoy biraz sobamız Soba qızsın. Soba qızadan sonra bunu sobaya əlavə edəcəyik. Daha sonra sizə bunu bişəndən sonra hazır vəziyyətini e, göstərəcəyik ki, necə oldu. Çox-çox möhtəşəm bir pide olub. Yəni görünüşü ilə qoxusu həqiqətən məni o heyran eləyir. Yəni o yediyimiz restoranlarda pidenin dadını, amma indi dadı bilmirəm nədir. İndi də dadına baxa bilməyəcəyik. İndi isə bu möhtəşəm baltamla bunun evini yıxacağam. Ya Allah, get o. o. Tam belə. Sırtını hiss edirsiniz bilmirəm. Özü eşidirsiniz, eşitmirsiniz. Biraz daha böyle kesmeliyim. bunun. Abi iyisi muhteşem. Orası orcudu. Bunun iyisinin neze. Yani bu bunun ya bu bunu eski halde bunun yeni aldı. Bunu özüm eledim diye demiren. Yani sana eledik diye demiren. Yani çok lezzetlidir. Sevincimizin haddi hüdudu yoktu. Ben. Muhteşem gerçekten. Yani bu Sonda bişməyə yaxın üstünə bir holand pendiri falan atırıq. Yəni oruzlu, oruzlu. Sizin İyisi, çox üzr bak- istəyirik ki, oruzlu insanlardan. Biz de özümüze hazır oluruz. Ee, bunun iyisi %100 yəni şu o yediğimiz Restoranlardakı pidenin Ye- qoxusudur. onun qoxusu yəni 100% odur. Mən söz Həm verirəm. xəmiri nazikdir, həm içi dolu boldur, əti, pendiri, e, biberli, soğanı, hər şeyi möhtəşəm. İyisi həqiqətən də o yediyimiz e, pidenin daha yakıştırdı yani diyelim. Daha da biz, bak bu videomuza baktığımız için biz çok şadık yani. Evet. Necə yəni bu defa artık çok məncə affordable. Bunu hazırda yeyə bilmirik. Bəlkə bunu akşam iftarı su yeyəndə ola bilsin ki, bunun görüntüsünü alar E, almasaq da ev yox. E, az-az basıb yeyə bilərik. <laughs> bu videomuz yaxşılansa, böyle videolara devamı gələcək. İndi belki istirik, havalar istilənir, çöldə manqal edə bilərik, kebab deyilən barbekyu parti verə bilərik. Korona, koronavirusun dönəmində burada açıq bir təbiət var, meşə var, orada bir şeylər eləyə bilərik. Bəli. E, amma e, təsir videolarından unutmuruq, təsir videoları yerindədir. Yəni yenə altdan suallarınızı, sorularınızı verə bilərsiniz. E, bizə Instagramdan yazırlar, cavablandırırıq. İnşallah bir yeni videolarda gələcək. E, aşağıdan bəyənməyi və paylaşmağı unutmayın. Dediyimiz kimi videonu bəyənsəz, ətrafınızda paylaşmağı unutmayın. Size hoş, sevinçli günler arz edirik. Evet, Ramazanınız bir daha mübarək olsun. Muhteşem.